Kwingineko katika kaunti ya Busia, kufuatia uharibifu wa mimea na wenyeji wa wadi za Bunyala kusini na kati katika eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia kukosa makazi na hata sehemu za maeneo bunge ya Elego Usonga, kaunti ya Siaya kutokana na mafuriko ya maji kutoka ziwa Kanyaboli lililovunja kingo zake. Wawakilishi wadi wawili kutoka Busia wamelazimika kuenda kukarabati kingo hizo katika kaunti ya Siaya, viongozi wa hapo wakikosa kuonekana licha ya kufahamishwa, anaarifu sasa Jeremy Omondi. Huu ni ukingo wa kaskazini wa ziwa Kanyaboli. Ukingo huu huzuia maji kutoka ziwa hili kuingia chemichemi ya Yala iliyoko katika kaunti za Siaya na Busia. Kwa sasa sehemu za ukingo huu zinakatika na hivyo maji kupata njia ya kutiririka nyanda za chini. The outlet of this lake which is uh, near um, Missouri village uh, is very small. This has uh, made the water to emerge and the whole northern retention dike is now sinking uh, down. Maji katika chemchemi hii yanavyozidi kuongezeka ndivyo wadi za Bunyala kusini na kati katika eneo bunge la Budalangi zinavyoendelea kufurika. Kwa chini kuanzia sehemu za Bunyala South yote mpaka la Central tuko na shida flooding, na hii flooding inatoka kwa yellow Swamp. So tukuja kugundua kwamba hii maji imetoka Lake Kanyaboli, tukasema tukuje tuangalie tuone tunasaidia wapi, na sisi tumeinvest sana katika Yola Swamp area ambapo kilimo chetu haswa tunakifanya katika hii area ya Yala Swamp na hii maji ikiwa ina flood huko then itakuwa imetuangamiza na italeta njaa kubwa kabisa. Hali hii imeathiri si tu wakazi wa Bunyala ila hata wenyeji wa hapa. Many people have been displaced particularly in Usonga. When we stand here, Usonga is just next to us here. So most of the people you see are now residing at Uhembu Primary School because of this water. Sababu hii ndiyo kuwalazimu wawakilishi wadi Alfred Omumi wa wadi ya Bunyala ya kati na Steven Nasiagi, mwakilishi wadi wa Bunyala kusini katika kaunti ya Busia kuja katika eneo hili ambalo pia limetatiza usafiri. Umumi na Nasiagi sasa wanazitaka serikali za kaunti za Busia na Siaya kushirikiana kuwakinga wananchi kutokana na madhara zaidi ya mafuriko yanayotokana na ziwa hili kuvunja kingo zake. Hii Yala Swamp nataka kusema kwamba si sehemu ya mtu mmoja, na mtu mmoja pia hawezi kurehabilitate. Even one county government cannot manage it. Lake Agro ambayo inatumia IDAIC naambia pia inapata kazi yake inafanya kwa hii area, pia tunaiomba ijitokeze irekebishe hii daiki ili maji isije ikavuke ikaribu chakula za watu displace watu Wasia na watu wa Busia. Hatua hii imewaacha wenyeji wa hapa na maswali mengi kuhusu uongozi wao ambao haukuwakilishwa hapa katika zoezi hili licha ya viongozi kutoka kaunti ya Busia kuwaeleza kuhusiana na uwepo wao hapa. Tumejaribu kuwatafuta mpaka wakachelewa, mpaka barabara ikapasuka, lakini tumeshukuru kwa sababu siku ya leo umekuja, umefungua hii outlet e, sasa maji yanapita vizuri. Kwa hivyo hii barabara ambayo inatu, inatuunganisha na watu wa Kadenge itaanza kutumika tena. Hii ziwa ilikuwa ime haikuwa inatoa maji, na tukawapigia simu ili wakuje watusaidie, lakini walinyamaza kimya, na hata sisi wa raia tunahuzunika sana. Mbona tuliwachagua wakina nani? Jeremy Omondi, West TV, Busia.